Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ülkü Şeymat'ı sever. Ee, ki çoğu insan beni yazarlıktan tanıyor. Hmm. Ee, bugün e, size e, çekiliş hakkında bilgi vereceğim. Aşağıda e, Gram ile birlikte e, bir çekiliş başlattım benim ikonum. Kendim yazdığım kitap. Ee, onun dışında bugün e, farklı bir konudan bahsedeceğim. Ee, yazar olduğum için bir söyleşi yapayım dedim sizinle. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz e, daha çok gelecek böyle videolar. Ondan beğen butonunuza bak e, beğen butonuna basmayı unutmayın. E, o zaman başlayalım. Evet, e, birçok ünlünün e, bildiğimiz e, mesela fan olarak, isim olarak, fan isimleri olarak Blaber, e, hmm, neydi, Navi, Senator e, ve Türkiye'deki ünlülerin de tabii fan isimleri var. HYFC falan filan. Zaten onlar da ünlülerin kendileri veriyor. Ama böyle çok değişik fan isimleri de var. Mesela e, Doc Banshee'nin Cassiopeia veya e, WS5 Triple S veya Greenpeace veya VIP veya e, Kim Hune Jong-un e, Tenacıya gibi. Tabii benim de bir fan ismim var. Fan grup ismim var. Stella ve Starfage. E, Stella İtalyanca'da yıldız demektir. Bunun İngilizce karşılığı e, şey star yani. Daha iyi anlaşılsın diye böyle bir şey düşündüm. E, bir de e, Cassiopeia'nın e, rengi kırmızıdır. Bu yüzden kırmızı okyanus diyorlar. Ben de ona bir özenerik bir renk vermek istedim size. Altın. Yıldıza en çok hangi renk yakışır? Tabii ki de altın. Sarı olduğu için. Ee, öyle düşünün. Onun dışında bir de motivasyon söyleşisi yapayım dedim. O, onunla birlikte. Motivasyon söyleşisi de şöyle bir şey. Ee, pozitif düşünce sistemi e, motivasyon için bence en gerekli olanlardan. E, pozitif düşününce e, olaylara hep olumlu bakarsınız. Hiç negatif bakmazsınız. Yani negatif, e, pozitif düşünce sistemi aslında negatif düşünmekten daha kolay. Onu anlatayım. Ee, mesela hiç hayatınızda kötülük yapmayın. Hep iyilik yapın. O bile pozitiftir sizin için. Ee, bunu nasıl uygularsınız? Ee, mesela pozitif düşünerek her şeyi. Ondan sonracıma her şeyi olumluya çevirerek. Sürekli iyilik yaparak. Veya e, birisi olumsuz bir şey dediği zaman onu olumlu olarak yansıtarak iyimsellik, polyanacılık yaparsanız daha güzel bir hayatınız olur. Mesela hani başarıya ulaşmanın şekli de budur. Hani başarılı insanlar genellikle pozitif düşünce sisteminden çıkar. Hani o gördüğümüz sanatçılar bile genel olarak o düşünce sistemindedir zaten. Hani hiç umudunu kaybetmeyenlerdendir. Hani bunu da böyle açıklamış oluyorum. Ee, ünlülerin şu anda e, birçok antisini takmamasının nedeni bu. Pozitif düşüncesi. Mesela ben de takmıyorum falan. Hatta canlı yayına geldiklerinde falan bir şeyler diyorum ama takmıyorum pek yani. Ee, siz de yarın öbür gün yazar veya ünlü olursanız lazım olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdiden kolay gelsin. Ee, bu arada hepinizi tanıştığıma memnun oldum. Bu arada hastayım. E, kusura bakmayın. Ee, onun dışında Instagram hesaplarım. Aşağıda zaten. Ee, sosyal medya hesaplarım. Ee, iş ve ortaklık için info at ülküseymatisel.com'a e, mail atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Música